ნაკეთების შემდეგია რაიონული კომიტეტის ნეგატივით გია ჯვარიძე 34 ხმა, ალბერტ ჯვარიძე 29 ხმა, მანუჭარ ველიჯანაშვილი 22 ხმა, გიორგი ბერიძე 18 ხმა, გურამ გავაშელი 17 ხმა, მამოყა დიასამიძე 17 ხმა. ეს არის საუკეთესო მქონე 6 ადამიანი, რომელიც არჩეული იქნა კომიტეტში. დანარჩენებს აქ 16 ხმა და ნუ სამწუხაროდ 11 ხმა გადავა. აა კომისია შემდეგი შემადგენს ზურაბ მელიქიძე 22 ხმა, ამირან ლაზარაშვილი 21 ხმა და სერგო ჯვარიძე 24 ხმა. დანარჩენი მალხაზი და მერაბი 13 14 შემიძლია გითხრათ რომ აი ეს ვინც დავასახელე არის ან რაიონული ორგანიზაციის ასპინძის რაიონული ორგანიზაციის რაიონული კომიტეტის წევრები და სარევიზიო კომისიის შემდეგ. რაც თქვი. ეხლა კომიტეტი შეიკრიბოს ექვსი კაცი და აირჩიეთ თავმჯდომარე. თავმჯდომარე თქვენ თვითონ უნდა აიქვიოთ. მაგ არ არის პარული კეჭი სხვა საავადმყოფო. შეგიძლია პარულა, შეგიძლია დღეა. ხო. ეს თქვენი გადასაწყვეტია. ბატონო, უბრალოდ დაოსახე. ბატონო, კომიტეტმა კი ბატონო ახლა ღია თუ რა. ბატონო, არა, ეს მოძიმოს ეგრევეა. წერმა. დაოსახე მე ვასახელებ გიორგი ჯვარიძეს. სხვა კანდიდატი არის ბატონო. დაოსახე თავმჯდომარე. ამ ექვსი კაციდან ვინმე ხომარსურს კიდე თქვენი იღაროს თავმდომარეობაზე. არა, კაცინა ორი ვახტამდებს საფუჭებს, ამიტომ მოთმობთ. ანუ ძალიან გქოთ, ვინც ხართ კომიტეტის წევრები, აწიეთ ხელი, ვინახართ თანახმარომ. აი, გიოქი, ხარ, გიო. არ შეიძლება. მეშვიდე იქნება ახალგაზრდა. სარევი ამ ადამიანმა უნდა აიჩიოს თავი სამკაჩი ერთი თავჯდომა რო აქ გამოვაცადეს აი ზურაბ მევიქიძე ამირა ლაზარაშვილის სერგო ჯვარიძე სადახარ თაბა ბიჭებო აი სერგო სად არის მაგონო სერგო ამ სამიდან ერთი ახლა სამკაჩი ლაზარაშვილი იბატონო ესე დაკომპლექტებულია დანარჩენი ხა დიდი მადლობა მე ძალიან გილოცავ ჯერ ესეთი ორგანიზაციის დაფუძნებას კომიტეტის არჩევას და რასაკვირველია თავმჯდომარის არჩევას და წარმატებებს ისურვებ დანარჩენი მე იმედი მაქვს რომ კი ხართ აქ 53 კაცი მაგრამ მომავალ წელს 153 კაცი და უფრო ის გვექნება კარესაც შეიძლება და იწყავ გენდერულ ბაბას